Qarğanın məktəbi Teymur Elçin Gözəl yaz günlərinin biri idi. Meşədə canlanma var idi. Uçub gələn quşlar artıq özlərinə yuva qurur, bala çıxartmağa hazırlaşırdılar. Sərçələrin, bildirçinlərin, dolaşaların, bülbüllərin nəğməsi meşəyə yayılmışdı. Bir gün meşəyə xəbər gəldi ki, qarğa məktəb açıb, quşlara dil öyrətmək istəyir. Xəbərdən sevincək olan quşlar qarğadan dərs almağa gəldilər. Qarğa dərsə başladı, nə başladı. Əvvəlcə sərçəni çağırdı. Sərçəyə möhkəm bir dimdik vurub dedi: "Qar, qar elə, qar elə." Sərçə isə öz dilində cikkildədi. Cik, cik. Qarğanın xoşu gəlmədi, qəzəbləndi. "Yox, qar elə." Cik, cik. Qarğa sərçəni yenə dimdikləyib itələdi. "Qovun bu yetimçəni." Bildirçin çağırıldı. O qarğaya elə baş əydi ki, dimdiyi yerə dəydi. Qarğa amiranə bir tərzdə bu dəfə bildirçinə əmr elədi. Sən qar elə, qar, qar elə görüm. Bildirçinin nəğməsi ətrafa yayıldı. Üç dəfə bulbuluq, bulbuluq, bulbuluq dedi. Qarğa qanadlarını çırparaq hirslə qışqırdı. Yox, olmadı. Sən təzədən qar elə, ucadan de, qar elə. Bildirçin nə qədər çalışsa da, qarğanın dilində oxuya bilmədi. Yenə yazıq-yazıq, bılbılıq, bılbılıq dedi. O bildirçini də dimdikləyib məktəbindən qovdu. Növbə tutoquşuya çatdı. Qarğa, qar elə görüm, qar elə. Tutoquşu dimdiyini şaqqıldatdı, ayağını tappıldatdı, gözlərini yumdu, açdı. Qarğanın sözlərini təkrar etməyə başladı. Qar elə görüm, qar elə. Qarğa xoşallandı. Tutuquşuya xüsusi təşəkkür elədi. Üzünü bülbüllərə tutdu və dedi: Oxumayın boş yerə. Bilirəm ki, bir balaca səsiniz var. Güya avazla oxuyursunuz. Əgər hünəriniz varsa, mənim kimi qar, qar eləyin. Cik, cik, cik, cik, cik, cik bülbüllər oxudular. Pırr eləyib uçdular. Onlar öz şirin nəğmələrini qarğanın dilində oxumaq istəmədilər. İki qara dolaşa, dolaşa, dolaşa qarğanın məktəbinə dərs almağa gəldilər. Gəlmişik, ağa qarğa, Xoş gəlmisiniz, a bala qarğalar. Qar, qar. Gərək siz o biri quşlardan dala qalmayasınız. Qarğanın bu sözlərindən dolaşalar küssülər. Yox, biz qarğa deyilik. Dolaşayıq, dolaşa. Onlar sağollaşmadan uzaqlaşdılar. Daha qarğa məktəbinə gələn olmadı. Orada bir qarğa qaldı, bir də qarğa dilində qar edən tutuquşular. Onların bir-birindən çox xoşlara gəldi. Axı, eyni dildə danışa bilirdilər.